Γεια σας φίλε και φίλοι, το πόντιο Cube επέστρεψε από τις καλοκαιρινές του διακοπές χωρίς λεωφορεία 22 Αυγούστου, πού το είδες αυτό. Με φόντο το λευκό πύργο θα μιλήσουμε σήμερα για την πονδιακή λέξη πα ή μάλλον θα ξαναμιλήσουμε φίλε και φίλοι για το πα διότι εχάθεν το βίντεο που λόγω. Λέμε ας πούμε, σήμερα έρθαμε στο λευκό πύργο ανανεωμένες και μαυρισμένες πα. Δηλαδή ήρθαμε στο λευκό πύργο και ανανεωμένε και μαυρισμένε να πούμε ότι δεν έχει καμία σχέση με το ε, γαλλικό πα. Λένε α πούμε οι Γάλλοι «Je ε, «Δεν μπορώ» ή «Je πά, «Δεν ξέρω» ή «Je «Δεν θέλω». Όμω εγώ, άμα θέλω, όλα μπορώ να τα ταιριάσω. Σοφία, τι ωραία που τα λε. Αχ, πουλόπα μου το λε και εσύ πά.